Good morning, Mr. Lynch. It's July 7, 2021, and it's a Wednesday. Here in Italy, from Naples, it is 1 Celsius degrees, and so about uh, 87 Fahrenheit. This means, like in these days, In this period, it's a very, very, very, very hot day. It's a sunny day. Today, I was thinking about uh, the fact that yesterday we lost uh, Richard Donner and I never think uh, finish to thank him for the movie Lady Hook from 1985 and with uh, Ruth Gerauer and Michelle Pfeiffer, and also with the great soundtrack composed by the Alan Parsons Project. And today I was also thinking about the song Goodbye by Apparat from uh, the Netflix series Dark and not only. Anyway, as you see, from the mythical window with the colored curtains. We have those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think we have them all along the way. And so, from the mythical window with the <laughs> colored curtains and from my mythical keyboard have a great day him and everyone too